آه ولدي ولدي في السبيطار بوحدو انا في السبيطار بوحدي كانت صعيبه نمشي ندي هو ونعاود تقريبا كنكون غير بالسيمانه باش مفاوتين كنضطر ندي ونعاود نرجع تاني ونمشي انا تاني كنلقى مشكل بحال هكذا بحال هاد كنلقى مشكل دابا راه كنتنقلوا من هنا لهنا ورغم داكشي كامل داك العذاب كنقولوا ماشي مشكل غير نلقاو الدواء وما كنلقاوهش كنمشيو للسبيطار مشيت ركبت ثاني حتى لبلاصه اخرى ثاني كنركبو ثاني من البلاصه اللي من السبيطار اللي متبعين فيه تنمشيو لبلاصه اخرى ثاني كيصيفطك الطبيب كيدور الطبيب الاخر كيقول لي غتجي عندك ملي كتمشي ما كتلقايش الدواء عاوتاني كتضطري تجي فحالك كتبقاي انت متخوفه كنلقاو مشاكل بزاف كيقول لك حنا ما عندنا ما نديرو لك كون كان الدواء انت غادي تي ملي ما كاينش الدواء ما عندك كليك ما ندير لك صافي ملي كيقول لك هكا ما عندك انت ما دير صافي كتمشي فحالك انا الحمد لله اللهم لك الحمد الدواء ديالي كاين هاد الساعه الحمد لله اللهم لك الحمد ولكن ولدي عندي فيه مشكل كبير بزاف انا المشكل كنعاني من مشكل تاع ولدي ما كنلقاش ليه الدواء دابا التحليل راه باقي ما قلت لك حاليا مازال ما دارهاش وقلت الدواء كياخذ ديال الدراري الصغار وديال الكبار يعني الدواء ديالو هو ما كاينش راه خصو يديرها شحال هادي مازال ما دارش كندور الطبيب اللي متبع معاه كنقول ليه الدواء آه، سميتو التحليله كيقول لي هاد الاربع هاد السيمانه هاد السيمانه تقريبا دابا راه شي 6 شهور هادي مازال ما دارش التحليله باش يبدلوا لي الدواء ويشوفوا الدواء واش داير معاه مزيان معاه ولا لا فاش دورت ليه نيت البارح قال لي ما تجيبيش هاد الاربعه حتى الاربعه الجايه كل مره كيقول لي هاد السيمانه هاد السيمانه هاد السيمانه مازال باقي ما دارش التحليله كاع باش نشوفوا الدواء اللي كياخذ تاع الكبار واش مناسبو او لا لا ولكن دابا كنتبع الدواء وداك الشيء كاين مشكل دابا اللي كنلقى كنلقى المشكل الدواء ديالو ما كنلقاش كنعطيه الدواء دابا ديال الكبار خص كتفرقي على الثلوج كيجي صعيب تاع تاع الناس الكبار صعيب باش تفرقي شي مره كي واحد المره قطعتو لي عاوتاني الدواء الدواء كنقطع ماشي انا له الدواء انا ما يمكنش نقطع ليه الدواء ملي قطعتو ليه مشيت عاوتاني رجعت عند الطبيب قلت لي راه قال لك ما عندنا من ما عندنا ما نديرو لك وعاوتاني كيبقى بقيت قبال شي شهرين من قطع عليه الدواء من قطعت ليه الدواء عاوتاني رجعت رجعت عند الطبيب قال لك ما عندنا ما نديرو ليه غادي نعطيو الدواء ديال الناس الكبار بحال الدواء اللي كناخد كترسي على التولد مره كتخرج لك كبيره مره تخرج لك صغيره ملي كنقول للطبيبه تاع هاد الدواء ديالاش كيقول لي عرفتي واش غتسوليني كيقول لي هاد الدواء راه غادي تعطيه واحد القدر بحال داك الدواء اللي كنا كنعطوه في الاول قلت لي ولكن ضروري غادي نفوتوا لي ولا غادي نقصوا لي ما كيقول لك ما عندي ما ندير لك بحالي بحالك آه، انت كتشوفي كيضطر يوريني بلاصه الدواء كيقول لك آه، ما كاينش الدواء انت شوفي قدام عينك كيعطيني الدواء ديال الكبار دابا دابا آه، راه كنعطيه دابا ديال الدواء ديال الدراري الصغار وواحد فينتين تاع الكبار قلت لك كنقطعو على التولوت يعني ما شاء الله وصافي كبر من الله عاوتاني سالا الدواء عاوتاني ومشيت عاوتاني وعطاوني الدواء ديال ديال الدراري الصغار ديال عندهم 3 شهور شهرين كنعطي قرعه صغيره وكنعطي واحد النسبه كبيره وشي مرات تجي تلقاي ما تلقايش عاودوا سيفطوك ثاني سبيطار اخر كتبقاي تسخسخي هذا اللي كنعطيه دابا كيجي هما كيشربوا ليا بزاف بزاف باش باش كيشربوا ما كيبغيش يشربوا ليا بزاف درت لهم دانون جميع الطرق درتهم ما بغاش ليا كنضطر ندكولي وندير ليه مع الماء ونعطيه ليه وما كيبغيش يشربوا ليا شي كيشربوا شي ما كيشربوش كنلقى مشكل دابا نكتب بالفرنسيه <laughs> انا فرنسيه ما قارياش العربيه شي شويه